Bienvenue sur la chaîne 100% euh, guitare avec Francis. Euh, ça fait plaisir de vous parler pour une première fois. Donc, euh, ben, sur ma chaîne, on va retrouver, ben oui, beaucoup de guitares, des interprétations de pièces que je pense que vous allez aimer. Aussi, plusieurs de mes compositions, mes deux premiers albums solo, et aussi des backing tracks, communément appelés des séquences d'accompagnement pour les musiciens, les chanteurs, ceux qui veulent s'amuser à improviser avec euh, différents patterns qu'ils apprennent, euh, soit avec leur cours euh, ou par rapport avec ma méthode qui va sortir en 2021. Je vous tiendrai au courant dans mes prochaines vidéos. Je prends quelques secondes pour vous dire merci, merci à mes nouveaux abonnés. On est déjà plus de 300 et c'est qu'un début. je viens juste de partir ma chaîne il y a quelques semaines. Et euh, je vous remercie de, me suivre euh, et bienvenue au nouveau. Partagez euh, toutes les vidéos que je fais. Merci d'être là. À bientôt.